Naam. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oliyo otya mukwano? Alhamdulillah mm. mm. ndi mm. sina buzibu. Mm. Ala wanga akyankuumye era mwebaza byonna. Mm. Sina kintu kyonna kyonna ya rabbi. Mm. Ula mutambula bulungi. Okay, ovuddeyo mu swala? Mm. Swala yonjivuddemu, inshallah. Mm. Kati nyenya kiddako. Mm. Nga bweri mmande. mekatusaya akweyozayozaako buli mazambi gonna agatuliko tugenda mumwezi omutukuvu ogwa ramadhani <laughs> ogwa ramadhani <laughs> sofa ediini ekyakwisiza etya ennaku zomaze musi nnaku emyezi gyogimagyomazeemu obusiraamu ediini terina kyeyankoze kibi era njagala nyo wallahi nasubwa dda however koma whatsoever mind you akacupako <laughs> manaeza alina akakamisi nga naye nakaviirako ddala inshallah mm. sikyana kyenkeetaaza kyekyungi baire kyenfunye okay. tamiiro lyaviirawo ddala kati ndi kiriya nnyo nno mm. tokyagusemberera gusemberera gusemberera ati sigusemberera asasaba nga sigunywedde mm. sina buzibu nabanywani asina buzibu akola byago okay. naye nzekasitamba nze ndi ambasada wa ugi era tubadde tujja ndi ambasada wa ugi emyaka emeka era papa akasente akambezezaawo ebbanga nno era ugimba ebazanyo hirary bamanye omanyi kagamba ekigambo kino jowe nze abantu sebebantegeerera sebebanga mbasalamuka sebakera ku maky okwerekereza ecupa ewuuma eyo okira neobulamu bwe nalimu nembwerekereza obunyuma ninga akansiramuke sibe bantuma teri n'omu yantuma mm. okitegeera mm. nze nakera ku makyalenga amadira ati allah buli kimu akimpanira ntambudde mawanga agasinga ebbeeyi mu nsi muno nnywedde omwenge buli kika kyamwe ngaekyebbeeyi nkoze buli kizambi ku duniya naye nga aa ah, kati obulamu bwenkambwe allah kitegeera mm. so abanjogerera olola osimanyi nze ndi amasada yugiza nkwata ecupa yayugire njogire njikolera akalango mm-hmm. inshallah contract weneggwako njakireka mm. ate okyamwe abanjajinga mubeereyo mukola shiriki mukuba ebitabo musamira mukola amazambi muli batemu mutta abantu neffe tusirika mmwe naye mwefula abatuukirivu ennyennyo aa ze baseeka bange benyini abandimu abantembeeta hmm. baŋŋamba bampa layini yange kulina otambulira n'okumanya eddiini ekikulu kumanya ddiini nina seeka mafu nina seeka kiti nina seeka hasan seeka waswa nina um, oyo siseeka oyo hmm, muganda wange uk mulekeyo siseeka ngaabaimaamu abantembeeta mu ddiini abansomesa abaganda bange mu ddiini mm. ekitegeera kale bantembeese bulungi wala omuganda wange maama erinnya ligenze seeka wange erinnya ligenze alabdu wena lijuganja lyogerako olewo ekirevu ngaekyange ekiwava omukambwe mm, <laughs> ah, si burhani eh, burhani naye mm. waliwo omulala ya asim kasim kasim mm. ebu eh, na basaje bandiko basaje bamanya dini acha mm. tibaye na kuntu abusipidi bichimunchi ti nze alla ya namula tayi mwana ndama namula kati abanda basene muneso nyiwe mm. munekenge ne masoni alla wa eh no te muneso nyire dala basilamu mundeke munda imulaini yange je ndi mchusi nsala nze ni musamu pya ne mpeza ka mutegera ngenda kola umra ngenda muyukola mm. ngenda kola hija ne mazimwe banga muina sente mugena akola meka mumanyi nnyo allah babuli okukwata agenda kwefula basiraamu nnyo nga bambadde ali bagala nebakwata obuki ne bagala ne bakuba ebitabo nze singa yabwe beekweka yo uginca ali ambasada kuba kontrakti njiina singa gibulichi nga nno akawumbi akanagisasula ne allah akiraba oh, weggwako eh, ah, mm. abaga bannange munsonyi emyaka gyetalo gikozeeki giweddeko ebiri eh, mukitundu hmm. abasiraamu obagambye bakulekebandeke eh, hmm. nze kuba ndi mutuukuvu nze ndi mutuukuvu ku byenna akaleka kyekiringa omwana wakamuzala atambulirawo hmm. gwamanyi okuva ku mwenge nga wenatubenatula shahada emombaasa eddiini y'obusiraamu yatandikira mu afirika manya mu east africa wenatulira shahada otegeera kuva natolerawo shahada bwe nti nente kikosiddangamukwata ku cupa yamwingisa mukamwakange tegeera sigugula wabula gwakalamu mbaninokakola olwensonga munaye kampani kampani ne allah nakigamu nakibagamba ne allah nsiba nkimusaba saasire ku ekyo famire okusiramuka nekiko otuusewa abantu munaye sinda gwenkakwala ntelyankaka ne mukyala wange musebenithidde nnyo nno ddala era mukazi wange y'omu kubaweereza mu kkanisa yaba 7 day bulwa mukaga abaayo ku lwokusatu baba ali mukwaya ali mukyala munadini nyonno ddala nnyo emyaka gye mbadde nagyo nze yali ankaseeko kufuuka omuseventh day so naye kensinza mukwatakwa mbadde nemyaka kumi nemeka sinza kumukwata ntandikemukakasiramukaomaze eh, nokikkiriza nti obadde naye emyaka kumi nze kuva dda nakibagamba dda oli mulalo

nze eddiini kyenempa kyenempa kyenjogera na ija yaddi newumula twabiwulira kuti omwaka guno inshaallah tegukuggweramuawotuvamukisiibo mm. tuva mu kisiibo anira teekateeka nandibadde nagenda dda naye nkyalina bimaliriza obulungi angene nga neteeseteese bulungi kwate obuzibu obuli onzi sikulaomu mm. nti ndi madrat otegeera ye kirimaddwata nkikate kampani nnene yatandika nze ddi nategenda kuwala sipiidi nnyo ate ola omulimu gwendyako gukole ki guveeyo tulina ebintu tulina okwasaganya fast kyetwateesako ne muganda wange nti bwemba ntambudde babasobola okubaawo nga bo nga batambuzaawo kitegeera ya so tulina otutuula tukimale tukitegeeko naye nga zo sente weeziri hajumala nkwebaza budalla budala wange wa sk nkwebaza banyinyi abampadde sente za umura naye kati ndi ate njanakola hijja wumuna gyagireka njakola hijja yennyini amina yeah. saumu esembedde tusigazayo ennaku wazindabezi hmm. weteeseteese otya omwezi ogenda gwaniriza otya engejo kitali nti engejo endi omupya hmm. nina sekange waswa ntembeeta bulungi yangambye ekyokukola ateengejo lutali lutalu tulina okuteeka bomu waneeno tukwate muntu tugende wabala muntu wendi allah akyampadde obulamu era nesunga sawumu yange esooka mu bulamu bwange bwobusiraamu hmm. ngesunga wenasobeza mujakunga woli gwe toliiwo tonkubira simu naye hmm. nkwebaza naawe musiru gwe hmm. <laughs> akasimu gwewasaddeko leero <laughs> ekyo nkwebaza nnyo <laughs> oli mwanyaffe jowe eh. ne lwakuba byokola eddiini tebyagala ebiriwa tebyengotunda pirawo gwe tutategeera mu mmoka z'empaka nemwambala ebipalepale ebyo nga batali basiraamu nodduka ngaokuba emmoka z'empaka eddiini tebyagala Come on, phone inside the boy, is inside the cheek, or inside the body. I think I see my sister. I mean, don't buy it again. That walk, call me, come back on your knee and get ya. But check over your navy jam, my yam. Yabona, one and do eh, need eh. Saume, too, mm. sir. Then the net is set a several year mm. and Yan Eliza. Next, say, change, and yes, sooner. Mm. Ona Siva, Allah. Is that not any kind of Siva, Mondo? Oh, yeah, I know. Bagger in a very long room, Madame Nabasidi. Hmm. nga dosiiba hmm. okusiba tekugera kukalubiza bula ebirungi ebikulimu emmere esiibika noga sijja kulya naye neeyisa tesiibika hmm. emimwa gyaffe emitima gyaffe ah, zina muluwarabu kitegeeza ki zina kitegeeza ki obwenzi so kati ebyo byonna byonna saba allah ntangire kakati onaabeera otya n'omukyala mu kisiibo oba muteeseteese okwawukana mu twakiteesezaako ntiki ejyennyumba eh, byabya nyumba naye yakimanyi kuba mm. naye waliwo waasiiba ebyabwe simoono yakisiibo kye ogenda nobamuko kuba kati ensangi zino mwe munoba nemuviirako omukyala obo tebuba busiraamu ero mm. tebaddiini lwaki owokana ku bantu olwokuba munaye kino kize mm. nebaneeka kugamba ekigambo kino jowe commitment yo anga jajajinga ekitegeera singa nziruka ekibi nenkidduka nenga kati kino kibi kankidduke simekisemberera mba nkidduse buddusi mba sikoze commitment hmm. gwomanyi okuba nga bi abadde nga akuwomera nnyo nyonyonyonyo gwe maka yonna lyobadde nange obadde okimanyi hmm. buli ddakiika cupa mbadde atisoka otekasa ecupa y'omwenge tukuleeta ngaoyomba nenjako nga njirira nyewe nenga siyitaddemu kamu ekyokimanyi hmm. ekyo okimanyi ekyo kati nolamukyalawo nogaana emutuufu nedda kino allah takyagala mulazi mulungi anyirira yeeyo yebikiridde obwetavu ye buli mwetaaga naye allah takola ki nokibeerawo nokigumira ekyo allah kyayagala hmm. obumali lwaki mba mudduka hmm. mudduka kamudduka oba odduse buddusi hmm. ne commitment ogwo omutima omugumu allah gwayagala kyengamba n'abasiramuzi nakanjadi nenjagibasomesa

Mwenja msira mbismida, bukato msira mbismida umani ya, eh, jambi ya kubulago pongo te tumanyi, tuwa kujia uchifa na nyecho. Mm. Hapa msira msira tuju. Siba vii, uchitege. Eh. Okay. Hey. Kakati onasigalo okola komedi mu mabala bichi bichi. Mchisibo chino? Insha Allah. Hmm. Bichi biote kate kukole na mchisibo muno? Um, wano mtu wangu baino mzikite kwa zimba guli ya mureyo, mm. ajumani. Na baba ita simanyi, mama nyaligenze, mutaksintakalinyaziyaluwalabutaksintikitoka biki muto wange waswa ekyamaani abongo nesuza obwayokasinsa allah azimpe mbawoyo ensawo za semero ezinaaba amakumi aga okusala lyo teeka hmm. nange onansibululanga inshallah <laughs> nagwe oli muluoyinamu kati bwenkwata nekusiibulula gwaine gyosookwata eri envu n'olyegulira sobola ova ku mutima gwo n'ogamba nsazeewo ntawakadde jjo wegwe gwe ngenda osiibulwa tekiriko oliyeka nangeoinaaaaaaaaaibanja basiiba nga tebayina zaako onatoola inshallah eswala njazisaala biki byosuubira ramadhani otekateka giyitamu otya kubanga wabeerawo bowadde omwawo ebikeesa tebikyakola ebimu hmm. ebiduula bikendeddeko wakimanyira <laughs> hmm. bayirawe <laughs> ekisiibo kino ekyobuisiraamu hmm. enaisinasaamu kakyolwedde kyatutwalanga mu kisiibo kyenyini walanze <laughs> newunya eh. nga mambala tegakola komiri takyakola era ntubeera ewaka kale era olwere nakimanyiira nakirala era nja kubeera mu mbeera eya bulijjo nti nja kulya nga nsiibulukuse ensaale nabe nebake onamala onasobola okusiba kuva saa meka paka meka nga todidde nga lwaki <laughs> obuzibulimumobuzibulimu gyowe <laughs> omuntu oza okusolidde eddaako otegeera mhm. kati kikyo kikujajuya nopikaa opikaye obusawo bubaawo obusawo kumi nabubiri bunnema okubaawo bwobeera mhm. ku nyonyi notambula kilomitas emitwalo musanvu nga tolina kyolidde kiryango emere byokunyonyi tobisobola tobaawo mhm. so tujja biyitamu inshalla mateeka mangi olina owulira ku irimu kurani ah, ah. okugisomako nabisobolaflashi njiina mm. kurani sinagiyiga yasaluna nenja mm. kuyiga kiriwo amina mm. basiramu bako baka bobalekera nga tugenda mu saumu banaye basaba bannange twegayidinge tukole alla naddala baserebu banno eh, waliwo eh, eh, seeka sani <laughs> justed hmm. siibako rema manyaze namakula siibako hmm, ah. kabako <laughs> ah, oyo ye twamuvaako magye gaku ttaka kasimu oli yanga mulo yanga mulo awo ah, ye twamuviirako ddala nyamano <laughs> edi kezo musuuza yamusiibi mulungi musiibi Ah, eh, eh, oyo musajja musiramu nebyekana akuzaala mubaara wurra muyaruba takombako mm. oye credit weri yeyimusiibi mm, eh, tulinayo abapyanga shiba siibako yagamba yasigaza linnya obusami mm. yabuvaamu musiramu ajja kudda ajja kudda eri allah yamwadde byonna basebbaala abapya abo mwenna bajja kusiba ah, ate seeka lukumaani omugamba oyo muganda ge lukumaani <laughs> bannange naye lukuman obanga atudde emimbali nengaba allahu akbar allahu mm. akbar eh, lukuman allah akunyweze genda munoonya lukumani oyo tumalanseko buseko sineteekateeka nja munoonyeko muganda wange aneteeseteese lukuman nkunoonya muganda wange olina ekirala ekirala ekisembayo mm. ogwomusanvu nga musanvu alabe muluka eh. yange Mm. ogwo musanvu nga musanvu mm. <laughs> busekobuseko banaye mujo mutuwagire madwata nkiko tugendatujakuba tuvudde mu sawumu nga sera nga allah tukkiriza okutyaba okubinuka bana mujo mutuwagire ate mumanye enteekateeka yamadwata nkiko atuteeseteese ekyo mukyatutankana ah. kote timukibabulemutwako okukomedi so biba bipya byereere mm. buli onaye mutwabiba bipya fe munaye guno mulimu jjajja taata byonna byebulamu bwaffe alabe yatuwa tutekamu obudde mujja munyumirwa enseko buseko eno sha gye mugenda okulaba ku nseko buseko ndayira nti allah abategesi talent africa yekikuttemu wali eri ubl ekirimu wali mtn ekirimu waneeno guki ekiba kigaana hizi zonna sente ngenda ziteekamu abantu banyumirwe barakallahu fikum barakallah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu